Saudação, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! moleque! The King of Fighters 2002 Unlimited Match The King of Fighters. Hoje vamos continuar com The King of Fighters 2002 Unlimited Match. Se você acompanha essa série, sabe quem não pode faltar no trio, né? E a primeira luta vai ser contra o trio Yagami. Começando por Maturi. E é claro que não pode faltar o Gordão. Sim, o Gordão. Round 1. Fight! Toma! Olê! 早く来て KO! Winner! Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. E agora, Yuri! Round 2, fight! Opa! Olha o combo! KO! Winner! eu estou preocupado que eles ainda não revelaram o Shang para o KOF 15. Ah, Round 3, fight! E agora vai-se! Vai, vai, vai, vai! Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Winner! I just... E agora, os Ikari Warriors. Começando por Leona. Round 1, fight! Ah! Vai, vai, vai, vai! Isso, prende no canto! Ah, não vai fugir não! Ah! E a música? Ah! <laughs> no Plurão! E agora, Clark! Two, fight! E tá se achando super-homem, né? KO! Winner! e agora, Ralph! Kagate Queen! Toma! Ih, tá se achando o Rambo, não é mesmo? Bravo! E agora, o Trio Orochi! Começando pela Cherme! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. <laughs> Round 1, fight! É a sua vez, Gorodaimon! E agora, Chris! Yadana, Tsuyoso! Round 2, fight! Catou! Começou! E toma! Toma! Ha! Catou! Isso! KO! winner! E agora, Yashiro! Round 3, fight! Já era! E agora... O trio dos mestres! Começando por Takuma! ラウンドワンファイト KO! ウィナーオタク渋いね E agora sim! Isso lá é hora de dormir! Round 2, fight! Vamos, acerta. Isso! KO! Winner! オタク渋いね E agora, Raiden! Round 3, fight! isso aí! Winner! Opa! E agora, quem virá? Ou oh, é a Foxy! Holder Select. Round one, fight! Có bà! Vai, vai, vai, vai! Baka Isso, fica de gracinha, fica. Ah, ficou de gracinha? Deu nisso. E agora, o Trio do Japão. Começando por Benimaru. Hajimeu. Hum. Round 1. Fight. Catada aérea. KO! Winner! E agora, Kyo! Round 2, fight! maluca. Nossa, nocaute duplo. Ah, essa luta promete. Hum. Round 3, fight! secreto! Opa! round four, fight! Winner! E agora, vamos para o chefe! Quem será que vem? Gol é o zero! Holder Select. 戦いが終わるのはつまらんがせいぜい私を楽しませてくれラウンドワンファイトどうした Hey, come on! E ó o cara aí! Olha, olha! Isso! Não! Toma! Não! miserável! KO. もがく者どもよその程度か Vamos lá, Goro! Quebre a cara dele! Round two. Fight. バカ pegou. KO! É, sobrou pro cordão de novo. Round three, fight! Vamos lá! Vai agora! Ah, moleque! E agora, a batalha final! Rugão! Order select. Vamos lá, hein? Todo cuidado é pouco! 我が力その目に焼き付けるがいい Round one. Fight. Olé! Ooh. jamais acerto isso. Provavelmente não. O quê? Miserável! KO! Boa seguida! Vamos lá, Goro! Hum. Pega ele! Round 2, fight! Opa! Errou! Ah, olha o combo! Isso, catou! Sai pra lá! Let's go, kid! Ha! Let's go, kid! É isso aí! Conseguimos! Winner! Agora só tá faltando enfrentar o Ignis. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Se você quiser ver mais vídeos de The King of Fighters, é só conferir a playlist correspondente.